ini lah lah lah eh, eh. tangannya tangannya tangannya tangannya apa weh nangis sebentar weh ya tangannya pegang-pegang tangannya pegang-pegang sebentar oh sebentar toh ayo lu 자울림. 아. 네. 아. keprek. Iya. Oh, ya, oh tarik kiri duluan, tarik ya. Mari balik kiwe. Yo. lakone yo iki. Oh, mantap. selesai. Mama wes, kamu jangan kemana? Udah selesai kok. Yo, mari wes, mari. Wow, wes tinggal berdua Pak. Kabelnya kau pegang. Kabel. Citoe, citoe, citoe, citoe. Ayo, wes, wes, wes. Dah selesai.